ازيكم يا شباب عاملين ايه معكم خالد من قناة طوكيو انمي النهاردة هنتكلم عن معلومات عن شخصية هيسوكا من انمي هانتر اكس هانتر وقبل ما نبدأ منساش لايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلك جول جديد و let's go يا مدير المعلومة رقم واحد ولد هيسوكا في ستة يونيو المعلومة رقم اتنين طول هيسوكا مية سبعة وتمانين المعلومة رقم تلاتة وزنه وواحد وتسعين كيلو أربعة فصيلة دم هي بي المعلومة رقم خمسة معنى اسمه سوكا بالياباني هو السر والمعنى بالأسباني هو حب المتعة المعلومة رقم ستة يوسوكا يسمى هجماته اسم علكة أو حلويات التي كان يحبها أما اسم هجوم بابجي جم هي تعني علكة الحب المطاطية المعلومة رقم ستة عندما ظهر هيسوكا في أرك لم لم يتردد توجاشي بجعل هيسوكا ضعيفا أمام ميروي المعلومة رقم سبعة أول ظهور لهيسوكا في المانجا كان الفصل رقم خمسة أما في الأنمي في نسخة 1999 كان في الحلقة رقم ستة أما في نسخة 2011 11 فكانت الحلقة 3 المعلومة رقم 8 من الأشياء التي يحبها هيسوكا هي لعب بطاقة الورق وتصفيفها على شكل هرم رقم 2 القتال ضد أشخاص أقوياء المعلومة رقم 9 هيسوكا عنده رقم 4 في عصابة العناكب ورقم 44 في اختبار الصيادين وأما في خرافات الأسطورية اليابانية رقم 4 دليل على الموت ومن الممكن يكون تلميح من توجاشي على أن هيسوكا يمو المعلومة رقم عشر هيسوكا من بين جميع الشخصيات anime Hunter تستطيع شعور الشخص مختفي حتى بواسطة الزيتسو المعلومة رقم 11 تغير شخصية هيسوكا من ناحية لون شعره وشكله بين نسخة 1999 و 2000 11 المعلومة رقم 12 يحتل هيسوكا المرتبة الثالثة كأقوى شخص في عصابة العناكب من ناحية القدرات البدنية المعلومة رقم 13 هيسوكا هو أكثر شخصية تم تغيير ملابسها في anime Hunter. المعلومة رقم 14 السبب وراء عدم ظهور هيسوكا أبدا في أرك النمل هو لأن الكاتم لا يحب ظهور هيسوكا ضعيف أمام قدرات الملك ميريوم وحراسه المعلومة رقم 15 هيسوكا لم يتعب يلعب أبدا في أي من قتالات المعلومة رقم ستاشر كلا من كيلو وهيسوكا لم يحصلان على رخصة الصيادين إلا بعد خضوع الامتحان للمرة الثانية المعلومة رقم سبعتاشر هيسوكا شخص غامض جدا يتقن أسلوب الرين وهو يمكن استخدام الورق كسلاح قطف المعلومة رقم 18 تحاكي سكر امتحان الصيادين من أجل اكتساب الخبرة فقط المعلومة رقم 19 يسوكا مهووس بقتال الأشخاص الأقوى منه وقتالهم بدم بارد كل الاختبار بكل سهولة لأنه أقوى وأمهر متسابق المعلومة رقم 20 أول ظهور ليسوكا كان في امتحان الصيادين عندما التقى بجون والشخصيات الرئيسية وبس كده هيكون نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو متنساش تعمل like و share و subscribe وتفعيل جرس التنبيهات علشان يوصلكم فيديو جديد جانا وماينه